muri adeperi dukeneye ko abashumba babo babaturwa bakareka kutubeshya ngo barabatu ntabwo babatuwe barabura gufata abakirisito ngo babe aribo baha inyangamugayo babe arizo baha uburenganzira bwo kuyobora itorero bakabafata bakaribo bahindura abanyabyaha noneho abanyabyaha bakaribo bakomeza kuzamura mu ntera umunsi wa none biri kwangiza iki isi iyo bicaracaye ku mbuga nkoranyambaga abapagani babibona gute ubu ninde wabwiriza ngo ngwino muri adeperi ni ry'umwuka arahita akubwira ati itorero ribamo induru z'ubwo ni ry'umwuka he kumva ngo ni abashumba n'iki ariko bataramenya agaciro k'umukristo ni ukuvuga ngo umushumba azagenda muri kintama imbere ya yesu yesu nawe azimurike imbere y'imana umushumba ni rero ni umuntu wese wabwirije ubutumwa iyo ntama ikagira gute ikava mu byaha kwitwa intebe impamvu rero bamwe bata amatwara muri adeperi bakajya gushinga yabo baba bananiwe kwihanganira intambara na n'ibigeragezo bahurira nabyo muri rya toro ryitwa iry'umwuka rero aba bavandimwe nta kindi gikwiriye ejo ikiganiro kimwe natambukije n'ababwira ati mukuremo ayo makote mwanigirije mm. uranyumva mm. mwiyambure amacongo mwongere mwambare za rugabire mujye mu masengesho yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yelo tv turagukunda kandi tukwifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi niyo mpamvu natwe buri munsi duhora tukwifuriza ibyiza duhora tukwifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo yawe ya buri munsi uyu munsi rero twabanye ah, n'umutumirwa muri kureba hano imbere yanyu kuri kamera ah, yatangira yivuga mu mazina ye yombi dutangira ikiganiro cyacu tuziranye neza ah, turakwakiriye Eh, murakoze cyane nge nitwa Ezekiel rukundo eh, ndi umugabo ndubatse ndi n'umukristo ukunda imana n'abantu bayo ariko udashingiye ku gakiza k'idini runaka nge nahamagaye n'umwuka werampamagarirwa muri adeperi ariko namaze gusobanukirwa ko adeperi atari izanjyana mu ijuru nge nzajyanwa mu ijuru no kwemera k'umutima wanjye ni uko nteye bivuze ngo ntabwo ugendera ku matwara idini runaka iyo mbonye amatwara yenda kumbata ndayitarura nkayava mu nzira hmm. ariko tumaze kubona yuko isi ahantu igeze buri muntu wese agomba kuba afite ahantu abarizwa ubu uri kubarizwa hehe ibyo ni mu bitekerezo by'abantu ariko ngewe mbarizwa ku mwuka wera na yesu kuko niwe wampfiriye ntabwo idini ari ryo ryampfiriye aderesi iri muri adeperi ariko ubundi aho mbarizwa neza uwo wambaza akakubwira ngo ezekiyeri n'uyu amarangamutima ye n'aya ni yesu nta n'undi ngo urebe babandi bavanga umushumba wanjye ni runaka ngo ni runaka oya mushumba mukuru ni yesu njye ntabwo ibyo ngibyo njya mbitsimbararaho eh, kwemera kwanjye ni uko kunyemeza namaze kubona yuko wishinga idini ejo bakabirwaniramo ukabaha amaboko yawe yose bakabirwaniramo ntibanaguha agaciro ko ariwe wabyubatse ubwo niyo mpamvu ugomba kwitarura iby'idini nkabyemera uko n'iby'imana nabyo nkabyemera uko kuko imana n'idini ni ibintu bibiri bitandukanye eh, tudatinze mu magambo menshi eh, ezekiyeri hari ikintu cy'urunturuntu ruri hano hanze muri adpr abafashe umushumba bamwirukana ku gatuti kandi ari we wari upanze wari upanze muri gahunda yo kuza kuza kubwiriza kuza gutanga ubutumwa bwiza icyo kintu ugifata gute wowe nk'umuyoboke wa adeperi eh, nk'umwana w'itorero nyine ni uko batajya bemera ko Eh, ngo tuvuge wenda ngo idini ryaguye ariko riba ryaguye eh, nta gakiza k'umwuka wera kaba kakibayobora baba bari kuyoborwa n'icyo bita amarangamutima n'imitekerereze iri hejuru kuvuga ngo uyu nitumushyira muri uyu mwanya aratubuza izina uyu nitumushyira muri uyu mwanya hari ibyo ari bwangize ariko ntabwo wagakwiriye kureba ko ari bwangize izina rye kurusha kwangiza izina rya kirisito niba ubona ari bwangiza izina rya kirisito mureke ariko niba atari ryo ari bwangiza ari iryawe ushaka mureke aryangize cyangwa ntaryangize kubera ko niba rifite ubudahangarwa ntirizangirika none se hari ntabwo turi buhatsinde cyane ni ibintu byabaye mm. abantu bose barabizi ngo kuri adeperi i remera mm. baba baravanye umushumba ku gatuti yari yahawe agatuti ari buze kuza kubwiriza icyo kintu mu by'ukuri cyabayeho bya nyabyo Eh, cyabayeho ntabwo ari ibintu wenda byo gushakisha ibitangazamakuru bitandukanye byarabibonye natwe abakristo bamwe na bamwe turabizi kandi natwe imana ikunda gukoresha cyane ku mbuga nkoranyambaga twarabibonye turabizi twagize n'icyo tubivugaho byarabaye kandi biba eh, atari ukugira ngo wenda bikure igisebo ku murimo w'imana ahubwo byabaye ari nk'agatego satani yateze kugira ngo umurimo w'imana utukwe mm. ubwo muri ako kanya se abakirisitu bari bamenyesheje umushumba uri buze kuza kubwiriza mu rusengero n'ubundi gahunda yari ihari y'uko uwo ari buze kuza kubwiriza we natekereza nk'uburantumiye ni ukuvuga ngo iyi kamera irabizi neza ko ari ngewe uri buze kuhicara tukaganira n'abantu bose barabizi ariko mu gihe nyimara kuhagera igiterane cyari cyatangiye umushumba masumba uko niwe byabayeho igiterane cyari cyatangiye ibintu byose biri ku murongo mbese ari nawe uzwi wapanzwe afata igihe cye cyo kujya ku mesikote cyangwa se kujya kuryama muri dayikirinari ritunganya karuvati ava no mu rugo ye wasezeye umuryango ati ngiye mu butumwa ngiye mu murimo w'imana Agira ku ruhimbi aricara barakirana amakorari abakirisitu buri muntu wese amubona ku ruhimbi kariwe uri bugabure urumva rero aho byaciye simbizi wabonye ko kuri ni ku kinyamakuru cyitwa shenge baravuze ngo umushumba masumbuko yasohowe mu rusengero nk'ushimuswe nuko byanditswe rero birangira atabwirije korari yari yaramutumiye ibi bayitesheje agaciro ko nta gaciro ifite ubuyobozi bw’itoro bwari bwamutumiye buteye agaciro ko nta jambo bufite mm, ndetse nawe ubwe bamutesheje agaciro bamutesha ikuzo nk'umuntu ufite ititire nk'iri yo kwitwa pasiteri wirengagiza yuko abo ngabo umukuye imbere abenshi niwe wabashunga abenshi yarababwirije harimo abana biwe yabyaye mu buryo bw'umwuka harimo intama ziri ku gatwe ke kirisita azamubaza rero hari abantu bibwira ngo kuba uri mu itorero rya adeperi ngo izo ntama ni iza adeperi ngo zizabazwa adeperi adeperi ni inde umukristo ubundi ni muntu ki hari abantu bishimira kumva ngo ni abashumba n'iki ariko bataramenya agaciro k'umukristo ni ukuvuga ngo umushumba azagenda muri kintama imbere ya yesu yesu nawe azimurike imbere y'imana umushumba ni indero ni umuntu wese wabwirije ubutumwa iyo ntama ikagira gute ikava mu byaha buriya n'uyu munsi ndamutse nkubwirije ukavayo mu buryo bw'umwuka ndi umushumba wawe kuko ubwo ndakubyaye yesu akubyaye aciye muri njye niba akubyaye rero biransaba kukurera kuba hafi nimara kukuba hafi nzakumurika imbere y'imana ako se noneho niba adeperi yarabwirije masumbuko ni urugero ko byanga bikunda yakiriyemo agakiza ayikuriramo iramwizera ibona ko akuze imuhereza inshingano niyo imaze kumuhereza inshingano uyu munsi wa none wa wundi wamuhaye inshingano akaba ari we uri urazimya wa muhamagaro we harya ubwo azahemberwa iki masumbuko azahembwa kuko aracyakomeje gukora imirimo ariko se wa mubyeyi azahembwa nk'umubyeyi gito hazahembwa nk'umurezi ese azahembwa nk'umukozi wo mu rugo ndabona hari abantu bazisanga imbere y'imana barabaye abakozi bo mu rugo si ukukubeshya kandi umukozi wo mu rugo iyo batetse akanyama keza jabura amako ngako agashyira shebuja ibisigarizwa ubwo rero hari igihe yagize ibyago bakamuvumbura birangira yirukanwe akagenda nta n'imperekeza hari abantu tuzibwira yuko duhawe intebe mu ijoro kandi nta kibanza tuhafite ya uh, hari icyo nakwita nk'igikorwa kibi cyangwa uh, kigayitse mm. nko kuba bakura umushumba ku gatuti ariwe wari ufite umwanya wo kuza kuza kubwiriza cyangwa gutanga ubwabo mm. ariko se icyo gikorwa cyaba cyarakozwe na bamwe mu bashumba bamutumyeho kuri iyo paruwasi cyangwa cyakozwe n'abandi bantu bavuye mu zindi nzego ukuri reka bundi kuvuga ukuri ntabwo kwica umutamirano nubwo tuvuga ariko bakaduhora ukuri tuvuga iyo biza kuba ari ibintu ah, byakozwe n'ubuyobozi bw'iryo torero aho yari ari ntabwo masumbuka aba yarahaserutse aba yaramenyeshejwe mbere ntaze aba yarabwiye ati turagutumiye nyuma yaho bakamubwira ati rero habonetse impamvu ituma utari buze gukora umurimo w'imana kubera impamvu izi n'izi ntiwirirwe uhagera icyo gihe uyu munsi twebwe abakristo cyangwa abanariza ibintu ntabwo twari kubimenya ibitangazamakuru nta kintu byari kwandika natwe ubwacu ntitwari kuvuga ariko habayeho kurangara habaho no gutegekwa n'izindi mbaraga ziturutse ahandi tutazi ariko dukeka dushobora kuvuga ati ziturutse ku muvugizi mukuru wa adeperi kuko niwe uvuga rikijyana niwe ushobora kuvanga ikinda cyanze pasiteri pasiteri akagikora agikoreshejwe n'imbaraga z'ubuyobozi ariko atagikoreshejwe n'imbaraga z'imana aho ngaho rero ntabwo uriya mudugudu cyangwa se ririya torero ry'i remera ryo rifite ikosa ikosa ni iry'abari hejuru y'iryo torero eh, ese burya rero iyo tujya ku akubwiye mm. kuko ubanza gusesa ku ruhande ukabanza ese iryo torero ry'iremera rihamagaye cyangwa ritumiye pasiteri masomo yari yari agifite inshingano zo kuba umushumba mu itorero rya deperi ku buryo bamutumira uko biri kose niba uri umushumba ukaba ibyo bintu warabisigiwe uko nushaka uba umunyabyaha ariko uri umushumba uba ukiriho ayo mavuta yo kwitwa umushumba iyo wabigizwe n'imana kuko tubonamo ibice bibiri hari abashumba babigizwe na bene wabo n'icyene wabo cyangwa se n'amafaranga n'imbaraga z'ubushobozi bafite ariko batarabigizwe n'imana hakaba n'umushumba utoranywa n'imana aribo eh, bibiri yigereranya urabizi hari amavuta imana yasutse kuri dawidi ayo ni amavuta yo mu ihembe hari n'andi mavuta yo mu icupa imana yasutse kuri sawuri ariko abo bose ni abakozi bose baturutse ku mana hakaba n'abo ngabo bimikwa n'icyene wabo rero iyo wamaze kumenya ko wimitswe n’ikene wanyu ukora iby'icyene wabo kigutegeka iyo wimitswe n'imbaraga z'imana ukora icyo imana igize igutegeka ni ukuvuga ngo ntiwatinyuka kuramburira amaboko yawe ku muntu imana yimikishije amavuta ntiwamuhangara ntiwamutoteza ntiwamutuka ntiwamwaka agaciro nubwo yaba yarakoze ibyaha hmm. reka turebe bibiriya itwereka umugabo witwa dawidi ko yakoze icyaha cyo gusambana akora n'icyaha cyo kwica si ibyaha bibiri biragenda bizamuka bigera mu maso y'imana abikora ari umwami imana ifata urugendo rwo guhagurutsa umuhanuzi imwoherereza dawidi dawidi amenyeshwa icyaha yakoze anamenyeshwa n'igihano agiye guhabwa mm. ni nawe wabaye uwa mbere mu kwikatira icyo gihano ariko arangije avuga ngo noneho nubwo nikatiye igihano uwite ari imbabazi zawe n'ibyaha nakoze ni iki kinini kurusha ikindi imana isanga imbabazi nizo nyinshi imuhereza imbabazi ntiyamukuye ku ngoma y'ubwami ndimo nagusubiza ikibazo cy'uko nta umushumba wese atakaza agaciro ko kwitwa umushumba muri iyi si ari uko apfuye igihe atarapfa nubwo idini ryamugize uwo mushumba ryamutakariza icyizere rikimutakarije kubera ingaruka imwe cyangwa ebyiri yuko akoze ibyangwa n'amaso y'imana cyangwa se ari kugendera ari kugenda nk'uko idini ridashaka ariko akagenda uko imana igize gute ishaka ariko imana ntigukuraho icyo yakugize cyo ahubwo irakureka icyo ngicyo kikaba ari cyo kiguhitana cyangwa kikwica ugapfana nacyo ukarangirana nacyo ntabwo urambona yuko kuba masumbuko itorero ritamugirira icyizere rikamwambura ishingano ntabwo ari byo bimukuraho kwitwa umushumba ntibimukuraho kwitwa umupasiteri kuko twebwe yabwirije turacyamwita pasiteri wacu turacyamwita umubyeyi turacya twebwe agaburira ijambo ry'imana tukanyurwa hari icyiciro tukimubonamo ni ukuvuga ngo nubwo yavuga ati ngewe masumbuko noneho itorero mbarizwamo nakoragamo umurimo rinanije kuri iyi mpamvu ngiye mu rindi torero twamukurikira kubera ko hari uburyo twe tumwemera bitandukanye n'undi ejo ejo hari umugore umwe wamamagaye arambwira ati ibyo uvuga ndagushyigikiye nanjye mfite umupasiteri wanyambuye kandi yitwa ngo ni pasiteri yaje iwanjye afata amafaranga eh, afata amasima Mm. amaze gufata amasima agenda agiye kuyubakisha urusengero arangije aho kugira ngo anyishyure yaranyambuye mm. ubu ngubu nturanye n'urwo rusengero ko sinshobora gutinyuka kugira gute kurukandagiramo kubera ko uwo muntu yagize gute yaranyambuye ah, ndavuga ntoke niba ari ibi abapasiteri aho bageze niyo mpamvu dukora umurimo tukavuga ukuri kose n'ubwo twakuzira wabyumvise mm. hanyuma rero masumbuko ni ukuvuga ngo aho yajya hose twagira gute twamukurikira abakristo yabwirije bamukurikiye abakimufitiye urukundo kuko nta wangwa na bose uh, ariko mm, kuba ari pasiteri pasiteri ni titire ariko hari inshingano hari n'amatwara hari n'amategeko uh, itorero rigomba kuba rigenderaho mm. sasa rero byagaragara yuko yaba yaratenzwe cyangwa yaba atakira umushumba muri iryo torero mm. ukaba wamwakira mu buryo buhabanye n'amategeko uko ategeka bikaba byaba ngombwa yuko yaba byamenyekana ku bayobozi wowe warenze ku nshingano nk'awe wamutumiye cyangwa warenze ku mategeko mm. si byo byaba byarabaye kuri iyo paruwasi ya remera uko mbibona uwamutumiye mm. niba yaramutumiye mu buryo butemewe n'amategeko kubaha umurimo w'imana no kurinda ingaruka ziri buze kubaho zitewe n'icyo kintu nicyo bari gukora bakareka amasumbuko akabwiriza bagahana uwo nguwo wamutumiye cyangwa se bakaba barabirebye mbere bakavuga ati harya mwatumiye nde bakamenyeshwa ati hatumiye uyu cyangwa na adeperi nayo ubwayo igashyiraho inzira umurongo ngenderwaho hmm. kuko ayo mategeko yose muvuga muri adeperi ntabwo tuyazi itegeko nshinga ry'igihugu cy'u rwanda rifite amategeko rigenderaho na perezida wa repubulika ataba yemerewe kurenga mm. icyo kintu kubera rya tegeko nshinga mm. niba itegeko nshinga rivuga ngo perezida ntiyemerewe kurenza zino manda sibyo mm. no muri adeperi ntibafate bavuga ati umuvugizi ntiyemerewe kurenza icyiciro iki n'iki tumenye ngo ayo mategeko arahari mu gihe tutarayamenya n'ubundi amakosa azahora akorwa uyu munsi wa none ujya kumva ngo ngo ndayizeye ngo yahagaritse abapasiteri aba nabo ariko ntabwo iyo abahagaritse ntiyerekana icyo yagendeyeho yahagaritse abarimu baraba ariko ntiyerekana icyo yagendeyeho ngo yerekane n'iyo itegeko rimurengera mm. rimwemerera ubwo bubasha kuba umuvugizi ni kimwe no kuba pasiteri ni kimwe si sibyo ariko hari itegeko rikwemerera ububasha ububasha ni iki rero uko iryo tegeko ryubahirizwa uramuhagaritse none uyu munsi nitwe turi kuvuga nta n'uraza wo muri adeperi uri hejuru avuga ati ibi bintu uko babivuga ni ukuri cyangwa si ukuri bose mm. ni ukuvuga ngo batereye agati mu ryinyo barimo baranariza akavuga ati uriya ari kugira gutya tumushyize muri iyi ka nawe n'umwanzi ubu bari kuvuga ati uriya ni umwanzi w'itorero mm. nta bindi bibereyemo ubu barimo baragenda badukarasa mu cyiciro akaba bateze kera harya ubu n'uwo kuwuhe mudugudura ubu ku mudugudu barimo baracekinga bareba eh, barimo barareba eh, pasiteri runaka ibyo yavuze nuko kugira ngo babone ngo uko Eh, uko badushyira mu gatego ariko aribo bamanje kukwishyiramo undi hari igihe wibwira ko washyize umuntu mu kagozi kandi ariwe wakishyizemo mm. sibyo iteka igihe cyose uzakora ikintu kizatuma abantu basakuza wacyumvise mm. uzabanza ukigenzura urebe uvuge ati harya ubu ninjye wateje ikibazo cyangwa ikibazo cyatejwe n'uriya none nusanga cyatejwe n'uriya wirinde ikindi cyaza icyo cyakongera ibibazo kuko nk'uyu munsi kote y'abakozi b'imana twese muri rusange dukora ku mbuga nkoranyambaga twakozweho na kiriya kintu twavuze tubibaye kuri mugenzi wacu natwe nibyo bigiye kutubaho bibaye kuri masumbuko nibyo bigiye kutubaho wenda nkange urugero sindi umuhanuzi ntubizi sindi mm. umuvugabutumwa sindi umuhanzi mm. ariko sinshobora kugenda ku mudugudu aho nsengera ngo ngende bamereze na mikoro yo kuvuga ati ndashimira imana yuko imana yamuhaye udufaranga umabagara tuvugana ku nti nagiye gusaba imana amafaranga imana imbabarire impa amafaranga ariko ndamutse ntiwambwira ngo imana iyagure mm. ariko ndamutse nyabonye ubwo ni ukuvuga ngo nakubwira ati muvandimwe imana yamaye amafaranga ihabwa icyubahiro sinajya ku mudugudu ngo mvuge ati mumpe umwanya wo gushima iki imana mu by'ukuri ibyo navuze bimbuza gushima imana n'ibiki mm. ni uko nashyize ahagaragara ukuri ese ni uko nabwirije abantu nkakubwira ni wowe nubwo uri umushumba ugomba kujya muri iyi nzira tugomba no kuva mu cyiciro cyo kumva ngo ngende umushumba ndikaganga nta muntu wambwiriza icyubahiro cyanjye ni icyo ngicyo ubundi ibintu byose biri biri kuzambya niba hari ikintu cy'ingenzi kiri kuzambya umurimo muri iyi minsi yaba muri mu bakozi b'imana batandukanye ni ikintu cyitwa icyubahiro icyubahiro kwigira intakoreka ukumva yuko runaka atakuzamukana ukumva yuko mbese icyubahiro ishyari kwigira ntibindeba byasenyuka bitasenyuka nibyo kabiri imyumvire myinshi iri mu bakristo ni ukuvuga ngo mbiswama nyir'umurimo awubereye maso aho zeka mubaze eri mm. ko tuvuga ngo nyir'umurimo awubereye maso ni ryari wigeze ubona imana yimanukira kuri teri idakoresheje umuntu ntabwo bishoboka mineza azawubera amaso aciye azaca mu bantu kugira ngo abantu bacungurwe iyo ibishaka ariko batabantu ndabacunguye ariko yatanze umwana wayo w'ikinege aza kurwana urwo rugamba biragaragara ararwana arahangana ntuzi niba uri kuvuga ngo wawubereye maso ubwirwa n'iki niba atawubereye maso aciye muri ngewe mm. ari gushyira amakosa ahagaragara kugira ngo ibintu bikosorwe kandi iteka nta munsi n'umwe ibintu bizakosora abantu batavuze intambara yo muri ikirere kugira ngo irangire ni uko umwe muri bariya bagabo agomba gutsinda ariko bazaba barwanya ibintu iyo bigumye mu magambo no tujye tubwizanya ukuri eh, hari ikintu wari uvuzeho aho gatoya hmm. ese biriya bintu mugane reka tukagarukeho gato tugasobanurira n'abantu bose baba barimo baratwumva kariya kantu ko kuvuga ngo ni uko mu itorero wabaye nk'aho washyizwe hanze hmm. ukaba utemerewe kuba washima imana nyamara bakubona werekera ahantu hari igiturisho cy'ituro ry'ishimwe bakaba bakwakira kiriya hmm. kintu cyo kivugaho iki none se ugiye ku ruhande rwanjye niba nemereye kuza ngo mfate mikoro nshima imana nkaba nemereye kuba nafata mikoro ngo nanjye neri korasi nkaza nkicara mu ntebe nkamera nk'uri guhabwa penetesiya nawe utari buyime mm. ituro ndaba ndizana ndishyira ndi umushumba utanyemera ndarimuhera iki sibyo ibyo mm. kuza kumbwira ngo umuntu ntabyo ndi bujyane kuko uwo ndi hano ntanshimishije nta nanyuze ndariha nde hari ahantu gukora ikiganiro ngo amaturo butazi imana nta munsi n'umwe iranzanira igiseke ngo igitereka aranga imbwire ngo ni ngewe mana turamo hano tubona dutura abantu abo dutura nibo badukomeretse niba ari wowe unkomeretse ndagutura ibyiki nindi gutura ndaza nivumagura dore impamvu rero nkusubiza icyo kibazo impamvu bakwima ibindi byose hanyuma babona uzanye ituro ntibagusubize inyuma Nuko ariho imitima yabo yibereye nta n'indi mpamvu ituma batesha agaciro abo ngabo ni ukugira ngo ngewe ntaza ngo mvuge neza mpakure inshuti abantu bongere bambonemo icyizere kuko wagerageje kunshyiraho icyasha ariko ikintu imana inkoresha ni ukugira ngo icyizere cy'abantu cyongere kigaruke niyo mpamvu amaturo yo mu rusengero ntabwo bazayareka no ku bwa yesu yaraturwaga nayo mpamvu ubona muri iyi minsi bamwe babyimuriye mu yindi myumvire kubera ukuntu itorero rigenda biberwa ubundi kubera iki nta muntu n'umwe muri adeperi uva yaba abashima mm. buri uwo ari we wese ajya gushinga itorero ahunze muri adeperi twarangiza tukavuga ngo ni uh, itorero ry'umwuka wera itorero ry'umwuka rikomeza gutuma abantu bahunga uwo mwuka uza gucamo abantu mo kabiri ni umwuka nyabaki mm. tubitekereze umwuka utuma abantu bashwana ni umwuka nyabaki reka nkubwire umwuka wibereyeyo ni umwuka w'abafarisayo uwo mwuka bavuga ni uw'abafarisayo tubona yuko ririya ni ryo torero rishobora kuba ari irya mbere ryabashije kuba ryabaho hmm? eh, rishingiye ku mwuka wera ariko andi matorero asa nkaho ahari bigaragara yuko ariho yagiye aturuka yesi kiriya kintu kiraterwa n'iki gituma abantu baturukayo bakajya ahandi nyamara bakajya gushinga ah, nabo amatorero agendera ku mwuka wera basize aho umwuka wera uri cyangwa wabanje icyo kintu ubona giterwa n'iki ngewe cya mbere izi ntambara zose tubona izi ntambara zo muri adeperi zatangiye ku bwa samweri mm. si byo samweri baba bamuhoye ibiki batangira kumurega ibintu bidafututse mm. kugeza ubwo umusaza yihagurukira ku ntebe arayibasigira ariko babanze batekereze yasize avuze ijambo rimwe nubwo njye ntaryumvise ariko nkaryumva n'abandi yaravuze ngo mbahaye intebe ariko si simbahaye inkoni acyumvise ni ukuvuga ngo n'ubundi inkoni y'ubutwari iracyari mu biganza bye niyo mpamvu intebe yo bagomba gukomeza bakayirwanira mpaka kugeza igihe bazahishurirwa yuko inkoni ariyo gaciro ka byose ubundi ikibazo si intebe kuko intebe nubwo iyi ngiyi nayitahana iwanjye nagenda nkayicaraho yakwitwa intebe impamvu rero bamwe bata amatwara y'amaradeperi bakajya gushinga yabo baba bananiwe kwihanganira intambara na n'ibigeragezo bahurira nabyo muri rya torero ryitwa iry'umwuka bahagera bazi ko ari itorero ry'umwuka ariko uburyo umaze kugeramo ukabanza ugakura ukagira gute usanga umwuka wera n'uw'abafarisayo byose bihanganye warangiza rero ugata umwuka w'abafarisayo ukajya kwisangira hmm. kandi yesu yaravuze ngo mwirinde imisemburo y'abafarisayo abafarisayo bagendera ku matwara y'idini hari umugabo umwe twigeze tuganira arambwira ati ngewe adeperi ndayikunda neza twe turi kuvuga nuko tuyanze turi kuvuga amakosa yayo kugira ngo iyakosore ni rwo rukundo tuyikunda ariko ntabwo uzagaragariza umuntu ukunda utamubwiye amakosa ye niba ngukunda ri nkabona wakosheje nzaze ngufate mu mugongo ngo mvuge ati mwana ndagushyigikiye komeza ukose icyo ni ikibazo hmm? iyo ukunda umuntu bibiriya iravuga ngo uwikunda iramucyaha hmm. kandi ntabwo izagucyaha idaciye mu bantu reka twemere ko ari itoro ry'umwuka ariko se niba ari itoro ry'umwuka rikora iki kugira ngo ryumve abarigira inama umwuka ntiyigira icyigenge ntiyigira ikinani arumva yamara kumva agashyira mu bikorwa ibyo agize gute ibyo abwirwa hatangiye ibi n'ibi ba runaka ati tubarege dove hoteli niba ari umwuka waheshuye ko dove hoteli igomba kubakwa baje gucikwa bate hazamo abajura hari umuntu wakwiba umwuka tubwizanye ukuri sibyo umwuka wera ahishuye iterambere ry'itorero amaze guhishura iterambere ry'itorero riri mu bikorwa abajura barinjira uwo ni umwuka umwuka utamenya ko abajura binjiye umwuka ahita azana izo nduru batangira kujya kuregana uyu munsi wa none umukristo wo hasi ntarajya kuburana iyo mitungo ya doze hoteli tubigendana bitatu byanjye natanze sindajya kubiburana sinigeze njya no kubiburana sinanabishaka kuko nabitanze bambwira ko nkoreye imana ahubwo ni make abandi batanze makumyabiri na kimwe ceceka ubwo nanjye mvuze aho ngaho kubera ari rwo rugero wenda mm. ariko kuri jye ni menshi nyine ni make ku rundi ruhare kuko hari benshi bakomeje kuyakwa ngo ntabwo biruzura ngo ntabwo biruzura ushobora kuba ayo ayo niyo yari yaragenwe ku mukristo twakomeje eh. uyu munsi wa none ni ikigaragara yuko izo nyubako zose dukeneye itorero ntabwo ari ryo zikeneye izo nyubako zikeneye abantu ngo zibateze imbere ariko ntabwo zikenewe kugira ngo zubahishe ubwami bw'imana ikintu gikenewe kugira ngo cyubahishe ubwami bw'imana ntabwo njye mbona ko twari kwirukanka ngo tugiye kubaka ngo za dove hoteli ngo kugira ngo igihugu kibone ko turi abantu b'umumaro twari dukwiriye gufasha imfubyi n'abapfakazi tukashishikariza abantu gutanga ariya mafaranga hakaba hari umunyeshuri byibura umwe uri muri muri amerika arihiwe n'itorero rya deperi ejo akazagirira igihugu akamaro akavuga ati igihe itorero rya deperi niryo ryageze gute ryandihiriye uyu munsi ni aho ngaho izo nduru zifu uyu munsi umuvugizi uriho ejo hari abari kumukubitira agatoki ku kandi kugira ngo nabo bamanaginge dove <laughs> wanyumvise ejo baravuga ati masumbu ko nagenda akamamara abantu barakunze bamugirira icyizere birangire ayoboye natwe adu ariko n'ubundi cyo umuntu ngo asiga ikimwirukankana asiga ikimwirukankana ariko ntasiga ikimwirukankamo yego rero aba bavandimwe nta kindi gikwiriye ejo ikiganiro kimwe natambukije n'ababwete mukuremo ayo makote mwanigirije mm. uranyumva mm. mwiyambure amacongo mwongere mwambare za rugabire mujye mu masengesho nimudashaka iyo amasengesho amaturo n'ibya cumi murabibura kuko niba ngewe nkubwiye yuko rwose ahantu batari bumereze mikoro ngo nshima imana y'iby'imana yankoreye ntari watanga icyo cya cumi n'ayo maturo ntacyo biri bumare gutanga icya cumi mfite inzika mu mutima nta gaciro bifite imbere y'imana aho kugira ngo mbitange nabireka cya cya cumi nkagenda nkareba umuntu wari nyabugogo nkavuga agenda urara uriye akarara ariye icya cumi nkaba nzi ngo ngewe mfashe muri cya cyacu muri bya bindi imana yakoze mfashije uyu byuru byo kuza kutubwira ngo umukirisitu udatanga icya cumi ngo udatanga iki niba itorero nk'umubyeyi rikureze rikureze nabi iteka umwana udafite agaciro iwabo w'ikirara ntagirira umumaro umuryango niba turi ibirara yego nibahagarike kudushakamo ibifatika babanze bahangane no kuducaho umwuka w'uburara babagorore yego batugorore nk'uko leta ibikora iyo umuntu ari ikirara leta dore ikintu ikora iramufata ikamujyana mu kigo ngororamuco ikamugorora kandi ikanamugorora inamwigisha ejo akagaruka agirira igihugu akamaro mm. uwanywaga urumogi aruva agaruka ari umuntu ufitiye igihugu akamaro mm. none twebwe baratwita ibirara bakatwita ibicamuke bakatwita abantu batagira disipurine neto ntibadushyize ahantu ngo batugorore ngo batwigishe sibyo bagahita badushakamo ibya cumi n'amaturo tugahura batwigisha umukristo ah, udatanga icya cumi umukristo utagira guto tutagira ibi n'ibi n'ibi nta mumaro afite nta gaciro afite utese mbere y'uko twigishwa twabanje tukagorora nako mbere y'uko badukamamo ibyo badukeneyemo babanje bakatugorora bakatwigisha iyo disipurine kabiri ese ubundi twe turigira kuri bande ko twigira ku birenge by'abatubanjirije natwe tuzamuke tujye kubarega ko ibya cumi batwaka ibyo bikorwamo bihomba bidafite ubusobanuro kandi buri gihe duhora dutanga hmm? none se natwe tuzamuke nibo baregana bari mu nkiko ngo bariye imitungo ngo ya deperi banavuga ko ari n'imitungo ya deperi ko byibura iyo aba bana buranaga bavuga ngo bariye imitungo y'abakristo kuko n'ubundi ni iy'abakristo ntibaburane bavuga bareke kuburana ko ari iya adeperi muri rusange niyo wa mukecuru wagurishije agahene kiwe mu cyaro niyo wa wundi wagurishije agakoko kiwe ntibavuge ko ariyo bari kuburana ariko niba babona bidakwiriye bakaba babona imitungo y'abakirisito yaragiye byararangiye ntibarekere ubundi baza twunga ubumwe twubake itorero tuve mu nduru tuve mu matiku tuve mu magambo gutenga bya uratenga umuntu imana itatenze gute ubu kubera ko umuntu ngo yasambanye ngo baramutenze bamwigishije agakiza ko ntakafite uramutenga uzamura ibiganza ngo umuhaye satani sibyo umureke ntuzongera no kumusura kandi yesu icyo yagutumye ni ugushaka iyo ntama none urayiciye niba uyiciye harya ubwo wowe urimo urakorera yesu uri umwe na so w'ibinyoma satani sibyo aho wamutaye nawe uri muri ayo maboko nturabaturwa muri adeperi dukeneye ko abashumba babo babaturwa bakareka kutubeshya ngo barabatu ntabwo babatuwe umushumba muzima yambura umukirisitu mwumvishe rikodi hano mukirisitu tugiye yaraje muri kenkayori yanjye afatamo ibihumbi magana arindwi ajyana agiye kubaka urusengero urusengero ruri imbere y'iwanjye ni kare iki ubu arakebereza agaca kuri rwa rusengero ruri imbere yiwe akananirwa kurusengeramo kandi ibye imitungo ye ariyo yubatse urwo rusengero ariko akajya gusengera hano iyo urusengero rugiye kubakwa haba hari bageti iba yarapanzwe ushobora gusanga uwo mushumba yarayariye cyangwa atarayahawe n'abandi ku buryo nawe ayatanga bikaba ngombwa yuko umuturage yaba yabura amafaranga yiwe ariko atari umushumba kuko umushumba ntabwo yaragiye kubyubakisha kadasiteri ye cyangwa ibikorwa bye bimufitiye inyungu nanjye naramubajije mm. ndamubwira mwene da umbwije ukuri uyu mushumba yaje kubikwaka aje mu izina ry'itorero mm. arambwira ati njye yaje mu izina ry'itorero ndamuhakanira ndavuga si ndi bubimuhe mu izina ry'itorero niba ari murye ndabiguha dufitanye amasezerano twarasinyanye mu izina rye yego ajya kubyubakisha itorero rya deperi mm. umudugudu byubatswe uri imbere y'iwanjye gutya kunyishyura byaranze kandi simushinja ko ari umukene umuntu arajya kugira igipangu yesitaramo amakamera kugira ngo kitinjiramo abajura ari uko akennye ati woya none se ibihumbi magana arindwi byaramunaniye kubinyishyura nkange nkavuga ni woye none se kubera iki akomeje kuzamurwa mu ntera ubwo ngo yari abonye ikiganiro nakoze eh, gisobanura kuri masumbuko barabura gufata abakirisito ngo babe aribo baha inyangamugayo baba arizo baha uburenganzira bwo kuyobora itorero bakabafata bakaribo bahindura abanyabyaha noneho abanyabyaha bakaribo bakomeza kuzamura mu ntera urumva abakirisito nabo bafite bafite igikomere icyo gikomere se nkawe ezekiye Ah, abakristo bo muri adeperi adeperi ni itorero rinini ni itorero ryagutse kandi rifite imbaraga ah, ririmo abayoboke benshi mm. aba bayoboke mm. baraza kuza kuba ni iki bari buze kuza gukora nabo baraza kuza gusohoka bagende itorero risigarira aho ngaho iki kintu kiri buze kuza gukorwa n'abakristo noneho ku mwanya ruwabo niba abayobozi byarananiranye abakristo turaza kuza gukora iki ku buryo ibintu bijya ku murongo abakristo ikintu cya mbere turi buze gukora turasenga turirara mu nzira mu kintu inzira y'amasengesho ubundi hari umuvugabutumwa tubwirira tuvuga ngo inzira zose zahagaze hatavuyemo n'imwe haba hasigaye inzira y'amasengesho twebwe ikintu abashumba batuyoboye ntabwo bari gushaka kumva ko inzira isigaye ari iy'amasengesho mm. icyo bamagara abakirisito ni inzira y'amasengesho basaba imana kuko umunsi abisiraheli batabaje uwiteka babasaba umwami imana yatanze umwami nidusaba imiyoborere myiza muri adeperi twese duhuje umutima tutagendeye ku marangamutima twata imana dushingiye kuri dufite ibimenyetso bigaragaza yuko nta miyoborere myiza dufite muri adeperi ikigaragaza imiyoborere myiza ni uko abantu bose baba bagendera ku murongo umwe bemera kimwe bagenda kimwe niba tuzi ko nta irimo turataka inzira y'amasengesho tuvuge ngo mana dukeneye imiyoborere myiza mu itorero rya deperi imana ishobora kuba iduha ikoresheje abangaba bariho bakatuyobora neza uko dushaka mm. ishobora no kuba iduha ibeguje igashyiraho abandi kuko muri ubwo bubasha bwose irabishoboye nta na kimwe idashoboye ariko mu gihe twebwe abakristo tutarahuza umutima ngo ibintu tubyumve kimwe dusenge dusengera icyifuzo kimwe ntabwo biri bukunde uyu munsi ezakiyeri arimo aravuga iyi nzira hari abandi babona ko iyo nzira ari iy'ibere hari n'abandi kubera ko hari inyungu bari kuramira z'abashumba babo barimo bari mu nshingano ubu ngubu barabateye ah, kubera kuramira inyungu za za mushumba wanjye yavuze ni nisenga nsaba ubundi buyobozi cyangwa nsaba gushyira ibintu mu mahoro umuryango wanjye urabahuta ariko eriya hari ikintu yakoze yaravuze ngo niba uwiteka ari we mwana mumukurikire ariko niba muzi yuko ari bayari nayo mumukurikire ndashaka kubwira abakristo bose ba deperi ikintu cyitwa umukristo uwo ari we wese ndashaka kuvuga ngo niba uzi ko adeperi ariyo izakugeza mu ijoro uyikurikire niba uzi ko ari imana pfukama hasi ntutinye ntukuke umutima kuramo ikote yambure buri kimwe cyose ujye imbere y'imana uyisaba impinduka ifatika muri adeperi imana idufashe ibintu bya adeperi rgb yabijemo ntibirajya ku murongo sibyo ibintu bya deperi byagiye bizamo abantu batandukanye abajyanama batandukanye abavugabutumwa baraza barabwiriza urumva natwe turavuga tuvuza induru tuzira ibyo ngibyo ikiro ntabwo ari igihe cyo gukomeza ngo turebere ni igihe cyo kwataka tukarwana intambara y'amasengesho imbaraga z'imana n'ubwami bw'imana ukamanuka ikabahindisha umushyitsi uhaguruka agahaguruka usigara ku ntebe akayisigaraho ibintu n'ibide ibintu bikava mu nzira se tugume muri ibi muri zagaragara ejo twumvise runaka bamutenze ejo twumvise runaka bamutenze ibyo babatengera ntabwo tubibona ntibadushyire amategeko abigaragaza batubwiye ati kubwira itegeko umuntu ashobora kuzira iki ngiki n'ijambo uvuze mu kanwa warizira kubera dore ngiri itegeko mm. twese tuzaryemera batwereka uburyo abayobozi bashyirwaho ugiye gushyiraho umuyobozi umukristo ntanazi uburyo ushyirwaho kandi uwo muyobozi aje kuyobora umukirisitu mudugudu yagiye gutora atorwa n'abaturage azayobora bamunenga bakongera bakamwikuraho kuko niwe bamushyizeho uyu munsi wa none tugiye kumva ngo habaye amatora ngo runaka niwe uyoboye adeperi ubwo runaka uyobora gutyo abayobora batagize uruhare rwo kumushyiraho ubundi ngo ibyo bintu urumva bizaburamo induru ko urumva ntabwo bishoboka hari n'igihe tunarenganya n'abo bayobozi bizabura bamanutse hasi niba babona yarabaye sosiyete bakabona ritakiri itorero ryarabaye mm, sinzi ukuntu umwe nigeze kumva koperative si sibyo bakumvisha abanyamuryango abanyamuryango nibadahuza ko koperative zaho hmm. abanyamuryango badahuje koperative irahomba irahomba irabeshya se ibyo ni ukuri irahomba kandi yihombye ihomba byinshi kurusha ibyo yavunikiye ubwo rero niba babizi ko tudahuje nibarebe ubuyobozi niburebe ukuntu abanyamuryango bahuza nibamara guhuza bubaka ibintu bimwe si sibyo badushyiriye amategeko n'amabwiriza avuga atezekiyeri gutya na gutya kubera iri tegeko ubundi umuntu ntaburana aburana n'itegeko gusa ni amasumbuko ntabwo yari kwirwa atengwa gutyo itegeko ubwaryo ryari guhita rimutega ariko rigaragara amategeko raba yanditse impamvu se hajya igitabo cy'amategeko y'u rwanda ni iki impamvu se nta muntu wemerewe kurenga umupaka ngo yinjire mu gihugu cy'u rwanda adafite pasiporo ni ukubera iki ni ukubera itegeko hagize bahita bamwereka ati dore itegeko riri kuguhana n'ibi nawe ntiyirirwa ajurira aravuga ati kuko ninjiye mu buryo butemewe mu buryo butemewe n'amategeko niyo mpamvu bashaka kwinjira byemewe n'amategeko twebwe rero nitumara kujya mu murongo apana ibyo kutubwira ngo ngo ngo ntibaguhe ngo urupapuro ngo kugira ngo ku mudugudu runaka ngo bakwakire oya nibagena amategeko nibashaka batubwire ati twebwe bareba abasaza b'inararibonye barimo bamwe bagiye bakura mu nshingano kera b'abasaza bari muri mm. pansiyo mm. bababwiye ati twebwe tukiyobora adeperi twagendaga gutya babyandike noneho bamanure mu midugudu tujye twebwe turabona iri tegeko ribereye turabona iri ritabereye turabona iri ribereye ubundi bashyiraho ati amategeko agenga adeperi nayo ibya cumi bitangwa muri ubu buryo mu itoro rya adeperi tutiriwe twanariza ibyo muri bibiriya bibiriya yo turabizi ngo mwanyimye icya cumi n'amaturo muvumwa wa muvumo ni mu bingeragereje murebe ko nabavumurira ariko dushobora kubitanga tuvumye n'ubundi ntituvumurwe ni byiza rero ko ibintu tubitanga tuvumuwe kugira ngo tubitange nabyo biduheshe umugisha mu izina rya Yesu mm. ubwo rero mwene data numva ari iyo nzira yonyine twagana iy'amasengesho cyo kwirirwa tujya mu bindi dushakisha ibiki amatorero akomeza kudutwara abakirisitu urumva dukomeza tubwiriza tugira gute ibyo ngibyo ntabwo ari byo bibereye tugane iy'amasengesho dusenge ubuyobozi bwiza tubushimira imana buveho dusabe imana idushyirireho ibizima mm. kandi dusenga imana yumva ese mm. nkubeshye imana irakora imana iyo wizera imana burya nta kintu itagukorera ah, nkawe noneho nk'umuyoboke wa adeperi mm. nk'umuntu wakirije muri adeperi mm. ni iki kintu imana igushyira ku mutima ikakubwira ati zekiyeri mwana wanjye ndashaka ngo utumye iki ngiki genda ukimbwirire ah, abana banjye ukibabwira ubahumurize ubereke n'ubundi yuko amazi burya iyo ashyushye umuntu agakoramo agiye kuyoga ararindira abafite icyizere y'uko amazi ari buze kuza guhora cyangwa ari buze kuza kuzamo agashyuhe yifuza akajya koga nkawe rero n'iki kintu wabahumuriza ukabereka yuko ubuzima buzakomeza nyuma y'ibi ngibi muri adeperi icy'ingenzi nyuma y'izi ntambara zose hari ukuboko kw'imana nibyo twebwe ubwacu nk'itorero Eh, twateye imana umugongo reka tujye tubyemera impamvu imana itabaruka ngo izigire ntabwo turasobanukirwa ko twayiteye umugongo kuko niba umuhanuzi twarageze mu rwego rw'uko abahanuzi bahanuraga uyu munsi wa none byose bikaba bigendera ku masaha akaba nta muhanuzi wapfa kuvuga ngo nimwumve uko ivuze ngo bumve ko ari imana bagatangira kwanariza turiya n'uw'imyuka y'abarangi ni ibiki n'ibiki bagatangira kudutwerera indi myuka ni ikigaragaza ko umwuka w'imana twawukumiriye hmm. niba rero tumaze kuwukumira icyo nabwira abakristo bareke tugira uruhare rwo kugarura umwuka w'imana mu itorero umwuka w'imana nuhagera ibitari ku murongo hatavuyemo na kimwe byose bizajya ku murongo hmm. rero aragarurwa n'iki aragarurwa no guca bugufi no kwemera intege zacu nkeya tukemera ko twaguye biriya yaravuze ngo bagaritse b'abapfapfa ninde wabaroze mwatangije iby'umwuka none muherutse iby'umubiri tuve mu mubiri twinjire mu by'umwuka sibyo tureke kwanariza iby'umwuka ntiturebere iterambere mu by'umubiri ahubwo tubirebere mu buryo bw'umwuka uburyo bw'umwuka nibwo buri butwereka igikwiriye nibwo buri butwereke insengero zikenewe nibwo buri butwereke ibyuma bikeneye mu rusengero hanyuma duhimbaze imana tuyihimbariza ibyo umuceri itanze tuwukubite nituba tutanawubonye dukomeze dusenge icyo nabwira abakristo ntibataka inzira y'amasengesho nta kindi birambo niyo mesaje uyu munsi naje kubabwira ibi byose mbazaniye mm. abapasiteri n'abashumba nimundebe nabi imwe mubwirwa mukuremo amakote mwiyambure icyubahiro mu mugihereze imana dusubire mu ngobyi y'amasengesho twongere dutabaza imana rero ntabwo twasenga twageretse amaguru ku yandi eh, tubona za nuza za hariya za fanta ziteretse hariya ngo turasoza amasengesho turi buze aho ya ntabwo ibyo byamacinga <laughs> birasaba yuko twiyanga ubwacu tugakurikira Kristo kubwo kumuronga tukikorera imisaraba yacu mm. tugasenga imana ikindi bashumba impamvu bino byose byabaye habuze umushumba n'umwe wahagarara mu cyuho cy'imana ngo ahagarare afate icyemezo maze induru zihere hariya ntizigera aha hose iyo haza kuboneka umushumba batigiyewe nta burenganzira afite bwo gukura umushumba ku ruhimbi wowe uri aho hejuru niba wumva uba ufite ngo ino hamwikurire ariko njye sindi mubuze kuvuga imana nk'uko yamutumye nk'uko twamuteguye navuga imana aho yari ariko bahagaze mu cyuho nk'uko sadura kamishake na bedinego bahamije imana mu gihe kigoye uyu munsi niba tunaniwe guhamya imana mu gihe kigoye tuzayihamya ryari tuzayihamya ryari mukristo muragongana niba ari idini riba ryamutumyeho niba arinda agahita akubwira ati ati mwana ati twebwe itorero turarizi ni iry'umwuka wera ni iry'umwuka wera mwebwe muba muri gusebya itorero ute kandi ibyo tuvuga bigaragara bihita byigaragaza mm. rero birakwiriye ko twebwe Eh, tudakomeza kurebera ibintu mu mwuka gusa tunabirebere no mu mubiri turebe icyo biri kwangiza uyu munsi wa none biri kwangiza iki isi iyo bicaracaye ku mbuga nkoranyambaga abapagani babibona gute ubuze ninde wabwiriza ngo ngwino muri ADPR ni ry'umwuka arahita akubwira ati itorero ribamo induru z'ubwo ni iry'umwuka he bihora batema bicagagurana abashumba barafunze abandi bari mu nkiko ubwo ni ry'umwuka he nibe n'ahandi ntambara mu yandi matoro zibamo ariko ntabwo wapfa kubimenya wabimenya ntabwo wapfa kubimenya wari bwazumve ngo wumve ngo byagenze gutya byacagaguritse rikareka rero birakwiriye yuko nta kindi cyabiteye ni izi nyubako tugenda tuzana ibiki ngo twa zari nziza iyi radiyo yari nziza ariko ezekiyeri si umuhanzi uzapfe kuyumva aho bayicuranze kandi bingahe bitanu cyangwa icumi yatanze nibyo biri hariya biri mu bibayeho kubera ko nawe yari ari kubera ko hari imbaraga yatanze ariko izo mbaraga yatanze nta gaciro zigifite ngaho ibibazo rero kuba nta gaciro zifite ubwo ze niba ibyo nakoze nta gaciro bari kubiha ubwo ngewe ibyo bari gukora barumva ndi bubihe agaciro ubu si yo radiyo ndayitega amatwi ninyumva si uri kuyivugiraho nari bungushe ni ikibazo ezekeye reka tugushimire cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu hmm. Hmm. nawe urakoze cyane imana ibaha umugisha hmm. nawe ndabashimiye imana ibaha umugisha nkurikire kuri cano yanjye yitwa kiranuka tivi ngira ukuri kwishi niwumva udakunda ukuri ntiwirirwe uzaho ariko niwumva ugukunda uze dushyigikirane ibisigaye data duhana umugisha ni uko Mm. Eh, wadusoreza ikiganiro cyacu dusengera imana turagize imana kugira n'abantu bumvishe kino kiganiro bumvishe izi nyigisho zirimo niba abo bireba bakosore kugira ibintu bigende neza ntibabikosore kugira ngo rwose pe intambara zo muri adepe turazirambiwe mm. si nkubeshya kandi ntabwo dukeneye kuzajya duhora tuvuga ngo ba adepe adepe ngo byagenze gutya twumva ngo ibintu byacitse sibyo impamvu tuvuga nibo baba babyihaye nibo baba batwiteje mm. iteka rero niba witeje iki witeje urugamba jya uhagarara u rwanda icyo tubabwira twebwe hari ibyo turambiwe hari ibyo duhaze turabihaze izo ntambara za hato na hato amadeni ya hato na hato abakirisito barenganye abo batenze abo bagize ibyo byose turabihaze ni mu bikosore mu bikosore ntabwo ari ukwanga itorero yaba turyanga ntabwo twaza tubabwira ngo mu bigenze gutyo mm. yaba ryanga mba naragiye kera kuko ababa bifuza kunjoyininga bari benshi mwibagiye ko mwankuye muri katolike nkaza katolike se ntigihari sinasubirayo ntimwankuye kuri kuri eh, ku kayoga mukankura no mu bindi nkabivaho nese ubwo nabivuyeho ari uko mbanze gusa ndi kubabwira uko mbanze nta nubwo ari ukwangisha abakirisitu itorero ni barisengera imana umugisha mu izina rya yesu uwiteka data wa twese turagushimiye uri imana ishobora byose ivuga bikaba yategeka bigakomera akanya nk'aka ngaka tugushimiye umwanya dufashe tuganira n'ubwoko bwawe ndakwinginze kugira ngo ibi ngibi ubiherekereshe imbaraga z'umwuka wera ubutware bw'imana no gukomera kwawe aba ari byo byumvisha ukuri kose kurimo hano n'icyo washatse kuganira n'ubwoko bwawe ndetse n'abakozi bawe muri rusange ndagushimiye ngaho ukomeza kubana natwe ukize abarwayi kubera ko uri imana ishobora byose wirukana abadayimoni ababashye ubabohore hari abakomeje kugenda bampa ibyifuzo bitandukanye uri data urera kandi urakiranuka ndagusabye ndagutakambiye udufashe muri byose itorero ryawe rya deperi wongere urigarukemo imitima y'abakristo wongere uyumve amasengesho abakristo bagusenga wongere uyumve ari ayanjye nsenga ndisengera uyatega amatwi mu izina rya yesu utwoherereza umugaba umugaba nk'umwe woherereje ingabo z'abisiraheli akaza kubera umugabo ingabo za Isiraheli ndakwinginze kugira ngo utwohereze ubutabazi itorero urikureho igitutsi mu izina rya yesu kirisito uri urikureho igisuzuguriro urikureho urikureho intambara mu izina rya yesu kirisito abashumba bababarirwe abantu bawe bongere bace bugufi bumve neza n'urukundo rwawe wongere ukizemo indwara wirukane abadayimoni uhembure ubwoko bwawe mu izina rya yesu urakoze ngakomeza kubana natwe dushyigikire mu izina rya yesu kirisito amen